Dapat minimum of 5 exhibition. Oh. Oh. Oh. Oh. Ay, sex bomb. May magagawa mo ng sex bomb. Antay! Andito mo na ang antay! Dahil na panay! Labo! Labo! Labo! Go. ng Pilipino, iwagay wag. Hindi ganun yung pag ano, yung bakit mo nang pasok na ito. Yung hinay-hinay lang, tika mo, pumasok sa tayo yung ano eh. Eh, Sabi mo yung pusa. pusa, ang pangit nga ng dating eh. Eh, edit yan eh. Tandaan. ka ng tubig ko? Oh? Ma- Dapat konti lang nilagay mo, dami-dami pa. Ako pa naglagay niya naman dahil. Sino yung gawin yan? Ikaw. Ikaw. Gets nyo ba? Oo! Oh, guess nyo naman, oh. recitation tayo. Number one, sino sasagot? Okay ah, sure kayo wala talaga ah. Erika Evangelista. Absent po. Holy shit. Ay, absent. Hindi pa tayo. Okay, Luis Hero. Isa 爷爷。 Nah, nah, masa deh. Timbul.